hello sir and I am creative coding back with another recreative primary code effect so आजको यस भिडियोमा वीडियो में हमने सीखने छौँ कि डबल एक्सपोजर इफेक्ट या भिएफएक्स कसरी अप्लाई गर्ने inside premiere pro so let's get to start यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मैले एउटा फाइल इम्पोर्ट गरेको छु यो बेसिकली मेरो नै क्लिप हो यहाँनिर मैले सुट गरेको थिएँ यसमा वाइट ब्याकग्राउन्ड छ एन्ड म एउटा अर्को क्लिप ओपन अर्को क्लिप इम्पोर्ट गर्नेवाला छु यहाँनिर मैले डाउनलोड गरेर राखेको छु मसँग यहाँनिर प्लानेटको छ एन्ड म यसलाई ट्र्याक गर्छु म पहिले भनिदिन्छु डबल एक्सपोजरमा हामीले फोटो पनि युज गर्न सक्छौँ बट म अझै एट्र्याक्टिभ देखाउनको लागि यहाँनिर भिडियो नै युज गरिरहेको छु सो हल्का यसलाई तपाईँ लिएर आइदिन्छु टाइम टाइमलाइनलाई यहाँनिर तपाईँलाई कस्तो चाहिन्छ त्यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ एन्ड मेक स्योर तपाईँले जुन भिडियो या फोटो अप्लाई गर्नुहुन्छ त्यसलाई हल्का छो सानो गराउनु होला यहाँदेखि जुम गर्नु डबल क्लिक गरेर स्क्रिनमा यसलाई हल्का एडजस्ट गर्नु एन्ड तपाईँको अब्जेक्ट या फिर कुनै पनि ब्याकग्राउन्ड जुन भिडियोमा हाल्न भएको छ त्यसमा मेकस्योर हाफ देखिने गरी त्यहाँनिर अप्लाई गर्नु होला एन्ड नेक्स्ट स्टेप हुन्छ हाम्रो यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ भिडियो हालिसकेको छौँ एन्ड यसलाई क्रप गरिदिएको छौँ भन्नाले ट्रिम गरेको छौँ एन्ड नेक्स्ट अप यहाँनिर हुन्छ हाम्रो यहाँनिर हेर्न सक्छ इफेक्ट कन्ट्रोल इफेक्ट कन्ट्रोल यदि भेटाउनु भएको छैन भने चाहिँ विन्डोमा गएर यहाँनिर इफेक्ट कन्ट्रोल पाउन सक्नुहुन्छ एन्ड यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अपासिटीको तलनिर यहाँनिर ब्लाइन्ड मोड भनेको छ ब्लाइन्डिङ अप्सन फोटोसपमा जस्तै हुन्छ यसमा पनि त्यस्तै हुन्छ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर गएर तपाईँले डाइरेक्ट एक एक गरेर चेक गर्नु सक्नुहुन्छ बट यसमा ब्याकग्राउन्डमा हाम्रो वाइट भएको कारणले स्क्रिन गरिदिने बित्तिकै यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ पुरा स्क्रिन स्क्रिन भएको छ स्क्रिनसँग पुरा मर्च भइदिएको छ एकचोटि प्ले गरेर हेर्नु सक्नुहुन्छ प्लेब्याकमा यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो लुक दिएको छ भनेर सो हामीले प्रिमियर प्रोमा ब्ल्याङ्किङ अप्सन युज गर्दाखेरि समटाइम्स ब्याकग्राउन्डसँग म्याच गर्दाखेरि वाइट एन्ड ब्ल्याक ब्याकग्राउन्ड हुँदाखेरि ब्ल्याङ्किङ अप्सनको स्क्रिन चाहिँ मचसँग गएर हामीले पर्फेक्ट रिजल्ट हुन्छ सम एभ्री टाइम चाहिँ यो पर्फेक्टली युज हुँदैन त्यस कारण तपाईँले ब्ल्याङ्किङ अप्सनहरूलाई चेन्ज गर्दै जानु होला तपाईँको ब्ल्याङ्केट अप्सन चेन्ज गरेर तपाईँको एडजस्ट हुँदैन भने चाहिँ फिक्स एउटा ब्ल्याङ्केट अप्सन चुज गरेर एन्ड तपाईँ कलर ग्रेडियन्स नगरेर त्यहाँदेखि एक्सपोजर एन्ड स्याडोजहरू चेन्ज गर्नुपर्छ तपाईँको यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ बट स्टिल यहाँनिर ब्याकग्राउन्डहरू देखिएको छ यसको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ यहाँनिर सेकेन्ड क्लिपमा जानु एन्ड यसको हामीले कलर अलिकता इन्क्रिज डिक्रिज गर्छौँ किनभने चाहिँ फर्स्टमा हामीले ब्लाइन्डिङ अप्सन युज गरिसकेको छौँ त्यसमा अब कलरमा जान्छौँ यहाँनिर लुमेट्रिक कलर प्यानलमा अर्को विन्डो स्पेसमा जान्छु यहाँनिर एन्ड हेर्नु सक्छ ब्याकग्राउन्ड वाइट छ अनि त्यसकारण यहाँ पनि क्लिप बाहिर देखिरहेको छ एन्ड म यहाँनिर के गर्छु वाइट ब्यालेन्समा गएर यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ वाइट ब्यालेन्स एन्ड यसलाई म कम्पोजलाई हल्का यता गराइदिन्छु एन्ड मेक स्योर म यहाँनिर राइट नै युज गर्नेवाला छु पोइन्ट फाइभ युज गर्छु एन्ड राइटतिर लिएर एन्ड तपाईँले यहाँनिर कन्ट्रास्ट पनि हल्का घटाउन सक्नुहुन्छ कन्ट्रास्ट या घटाउन या बढाउन सक्नुहुन्छ यहाँनिर हल्का अप्लाई गरेर हेर्नु एन्ड फाइनली एकचोटि प्ले गरेर हेर्नु एन्ड कस्तो देखिन्छ यहाँनिर बट अब्जेक्ट धेरै नै त्यो भएको छ तपाईँको क्लिपको हिसाबले त्यसले एडजस्ट गरिदिन्छ एन्ड फाइनली यति नै थियो आई होप हजुरलाई भिडियो चाहिँ राम्रो लागेको होला यो सानो भिएफएक्स टटोरियल थियो जसमा यहाँनिर डबल एक्सपोजर गर्न सक्छौँ हामीले यहाँनिर अरू यदि तपाईँले स्याडो पनि इन्क्रिज गर्नु छ हाइलाइटहरू तपाईँको हिसाबले एक्सपोज गर्न कति चाहनुहुन्छ त्यति हिसाबले गर्नु होला किनभने एक्सपोज धेरै गर्दा तपाईँको यो जुन हाम्रो अब्जेक्ट भन्नाले सब्जेक्ट छ त्यो धेरै नै टेन देखाएको छ टेनदेखि माथि आएपछि तपाईँको पिक्चरको क्वालिटी घट्न जान्छ भिडियो क्लिपको क्वालिटी घट्न जान्छ त्यस कारण एक्सपोजरमा युज गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड